Kilau nih Jom kita tengok videonya let's go Hai Assalamualaikum Selamat datang ke YouTube channel Miss Bara TV Video kali ni Miss Bara nak senaraikan nama dan umur sebenar pelakon okay. filem Mak Kilau yang sedang ditayangkan di Pawagam sekarang Miss Bara akan susun senarai ni dari pelakon paling berusia hingga paling muda Kalau ada nama tertinggal atau Miss Bara lupa nak sebut korang boleh komen di bawah tapi okay. sebelum tu jangan lupa subscribe YouTube channel Miss Farah TV untuk lebih banyak video menarik tentang artis Malaysia pada masa akan datang. Oh, Datuk Ibrahim Razali. Watak imam dilakonkan oleh Datuk Haji Abdul Rahim bin Muhammad Razali atau lebih dikenali sebagai Datuk Rahim Razali. Beliau yang berasal dari Batu Gajah Perak dilahirkan oh, pada 3 ah. Julai 1939 dan tahun ini masuki usia 83 tahun. Allahu Akbar. Pelakon yang cukup popular dengan watak Oi, Sarjan Misai, A. Galak atau nama sebenarnya Zakaria bin Ahmad memegang watak Pak Deris. A. Galak oh, dilahirkan pada okay. 29 November 1941 dan tahun ini memasuki usia Masya 81 Allah, tahun. Masya-Allah, usia emas semua eh. Watak Tok Gajah, ayah Tok Mak Gajah. Kilau dilakonkan oleh pelakon veteran Wan Hanafi bin Wan Su atau lebih dikenali sebagai Wan Hanafi Su. Dia yang okay. berasal dari Terengganu dilahirkan pada tahun 1950 Terengganu, memasuki usia 72 tahun pada tahun ini. Oke, masih lumayan ya. Tapi bonusnya udah banyak banget tuh. Watak Haji Muhammad dilakukan oleh pelakon senior Datuk Jalaluddin Hasan atau ah. nama sebenarnya Datuk Jalaluddin bin Tan Sri Haji Hasan. Beliau dilahirkan pada 18 Februari 1954 memasuki usia 68, 68. tahun pada tahun ini. Pelakon Syaharuddin Tambi memegang watak Datuk Bahaman dalam filem ini. Oh, Dia yang memulakan kerjaya lakonan sejak tahun 1989, Wih, dilahirkan pada 10 Mei 1957 wow. dan memasuki usia Artis 65 tahun lah. pada tahun ini. Mubarak Majid. Mubarak Majid atau nama sebenarnya Muhammad Mubarak bin Majid membawa watak ayah Yasin dalam filem ini. Dia dilahirkan pada 9 Jun 1958 memasuki usia 64 tahun pada tahun ini. Masya Allah. Farid Amirul. Watak Gohoy dilakukan oleh Uih. pelakon Muhammad Farid Amirul Hisham bin Wu Abdullah. Dia yang berasal dari Lahat, Datu Sabah dilahirkan pada 7 April 1965 dan tahun ini memasuki usia 57 tahun. 57. Farid Amirul memeluk Islam pada 21 Jun Masya 1991. Okay. Yayan Ruhian yang merupakan pelakon dari Indonesia yang banyak kali membintangi filem Hollywood memegang watak antagonis Toga dalam filem Mak Kilau. Yayan Nurhian dilahirkan di Jawa Barat Indonesia dilahirkan pada 19 Oktober 1968. Tahun ini dia memasuki usia 54 tahun. Hmm. Namron Haji Watak Soleh. Haji Sulong dilakukan oleh pelakon Namron. Namron atau nama sebenarnya Syahili Abdan dilahirkan pada 21 November 1969 dan berasal dari Kangar Perlis. Pada tahun ini Perlis. Namron memasuki usia 53 tahun. Dia telah Allah. berkahwin dengan pelakon Jun Lojon dan dikurniakan tiga orang anak. Masya Allah. Eli Suryati. Watak Ibu Yasin lakonan Johan Ashari oh, dilakukan Ibu oleh Yasin. pelakon Eli Suryati binti Omar. Dia yang dilahirkan pada 20 Februari 1970 memasuki usia 52 tahun pada tahun ini. Aha, okey. Masih fit banget ya. Pelakon Fir Rahman melakukan watak Usop yang merupakan salah seorang pejuang dalam filem Mak Silau. Fir Rahman atau nama Atang. sebenarnya Khairul Izam bin Abdul Rahman dilahirkan pada 12 Mac 1973 dan tahun ini memasuki usia 49, 49. tahun. 49. Okey. Farah Ahmad. Watak yang cik dilakukan oleh pelakon Farah Ahmad. Farah Ahmad dilahirkan pada 16 November dan tahun ini kemungkinan dia berusia 45 tahun. 45 tahun. Kalau salah tahun, okay. korang boleh komen di bawah sebab info ni Miss Wira dapat dari artikel di portal hiburan. Farah Ahmad merupakan isteri kepada penulis skrip filem Wan Tu Jaga, arwah hmm. Pete Hanif yang juga anak kepada pelakon veteran Hajah Fauziah Nawi. Okey. Betul. Pelakon hebat Beto Khushairi menjayakan watak Wahid dalam filem Mak Kilau. Beto Khushairi atau nama sebenarnya Nur Khushairi Zakwan bin Osman berasal dari Kuala Lumpur dilahirkan pada 19 okay. Februari 1980. Beto memulakan kejaya hiburan pada tahun 2001 memasuki usia 42 tahun pada tahun ini. Hmm, 42 tahun. Datuk Adi Watak Putra. utama Mak Kilau dilakukan oh, oleh pelakon inilah. Datuk Adi Putra atau nama sebenarnya Muhammad, Muhammad Hadi Putra, Putra bin Halim. Dia memulakan kira lakonan sejak tahun 2002 Terbaiklah. dilahirkan pada 26 Besar kan? Februari 1981 dan tahun ini memasuki usia 41 tahun. Oh, filem pertama lakonan Adi Putra adalah filem sejarah 1957 Hati Malaya yang ditayangkan pada 25 Oktober 2007. dia. Zarina. Zarina Zainuddin memegang watak Rokiah dalam filem ini. Dia oh, merupakan ada, bekas ada, peserta ada. Akademi Fantasia mula berlakon pada tahun 2005 Aha. menerusi filem pertamanya Cinta Fotokopi. Zarina yang berusia 38 tahun pada tahun ini dilahirkan pada 15 Oktober 1984. Mhm. Johan Asari. Pelakon Johan Asari memegang watak Yasin dalam filem ini. Johan atau nama sebenarnya Johan Arif bin Asyari berasal dari Bukit Mertajam Pulau Pinang hmm. dilahirkan eh. pada 3 Disember 1986. Okay. Dia yang memulakan kerjaya seni pada tahun 2010 memasuki usia 36 tahun pada tahun ini. Oh, okey. Awang. Watak Awang dilakukan oleh pelakon penyanyi Fatah Amin atau nama oh, sebenarnya Fatah. Abdul Fatah bin Muhammad Amin. Fatah okay, Amin okay, yang merupakan okay. juara hero remaja 2011-2012 dilahirkan pada 14 September 1990 dan dibesarkan oh, di Siti oh, Wangsa, Kuala Lumpur. muda, ya? Dia yang juga suami kepada selebriti popular Fazura memasuki oh, Fazura. usia 32 tahun pada tahun ini. Okey, okey. Ali Karimi. Watak adik Mak Kilau iaitu Ibrahim dilakukan oleh pelakon baru Ali Karimi atau nama okay. sebenarnya Ali Karimi bin Abdul Rahman. Selain pelakon, Ali Karimi juga bekerja sebagai Ketua Jabatan Pentadbiran Sumber Manusia dan Pemasaran Hospital Ui, Islam Azhara. Kalau korang nak tahu penerbit filem Mak Kilau, iaitu Studio Kembara merupakan Aha. kumpulan syarikat Hospital Islam Azhara. Oh. Ali Karimi dilahirkan pada 17 April 1990 memasuki usia 32 tahun pada tahun ini. Okey. Pelakon kanak-kanak Haris Haziq memegang watak ah. Omar dalam filem ini. Dia yang pernah menerima trofi pelakon kanak-kanak terbaik di Festival Filem Malaysia ke-29 dilahirkan Keren. pada 17 Februari 2008 dan tahun ini memasuki usia 14 tahun. Wey, Jadi dah, ini dah, antara senarai dah, nama dan tahun. umur sebenar pelakon filem Mak Kilau. Sebenarnya ramai lagi tapi Miss Barry tak jumpa info nama dan umur sebenar orang, Kalau korang tahu korang boleh komen di bawah. Okay. Kalau suka video ni boleh like dan share apa komen korang. Oke okay guys, sudah selesai videonya. So itulah tadi ya nama dan umur sebenarnya pelakon film Mat Kilau dan memang uh, di usia emas itu memang banyak sekali istilahnya pelakon-pelakon senior yang memang keren banget watak karakternya seperti itu. Dan tidak kalah juga daripada junior-juniornya ataupun uh, yang masih muda-muda itu tak kalah istilahnya hebat daripada yang seniornya seperti itu teman-teman. Jadi di sini memang yang dipilih oleh Abang Yusuf itu memang yang the best lah yang the best karakter, watak dan lain sebagainya. So keren banget. Sehingga sampai sekarang masih tayang di bioskop-bioskop Malaysia. Jadi buat teman-teman yang belum nonton film Mat Kilau, langsung saja tonton guys karena sangat-sangat bagus sekali. Itu rating daripada teman-teman saya, kawan-kawan saya yang sudah tengok film itu. Jadi tidak akan rugi apabila kita menonton film itu bersama keluarga, sahabat dan kawan-kawan kita. Terima kasih sudah tengok video ini guys. Jangan lupa untuk di like, share, komen dan subscribe-nya channel saya dan juga Miss Viral Viral TV. Jangan lupa untuk bahagia, bahagiakan juga kedua orang tua kita. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.